dying. Help me. Nope. Nope. वही बंदे थे वही बंदे थे ग्लेशियर वाले भाई पूरी इनकी टीम, हाँ। टीम उतार दी पूरी नाइस भाई स्मोक कर कर M4 फलाना ओपी थे ग्लेशियर ओपी हाँ, वाले थे चल रेंडर हो रहा है काफी वो घर तक पहुंचे जल्दी nom, nom, nom. Wow. Very beautiful. खत्म bye bye tata good bye गया yeah.